Testvéreink az elnyomásban, fivéreink és nővéreink az ellenállásban. Ma, mint annyiszor az elmúlt években, újra összegyűlünk és felöltjük maszkjainkat milliónyi testvérünkkel közösen szerte a föld kerekén. Mert dolgunk van, mert egyek vagyunk. Kötelességünk a lázadás ebben a nyomorult világban, és kötelességünk az ellenállás ebben a szétkúrt országban. Anonimus vagyunk, és újra, újra légiót alkotunk veletek. Ma megint elkaptak valakit. Tele vannak vele az újságok. Egy fiatal tartóztattak le. A botrányos számítógépes büntény során Hekker a rács mögött, miután mindannyiunkat érintő adatokhoz fért hozzá és tett közzé. Átkozott kölykök, mindegy formák. Egy másik fiatal előállítottak, miután egy fához láncolta magát, hogy megakadályozza annak elpusztítását. Átkozott fiatalok, mindegy formák. De te, az 50-es évekből származó technokrata rendszereddel a nyakkendős pszichopatológiáddal néztél valaha bele egy ilyen fiatalnak az ártatlan szemébe? Gondolkodtál valaha azon, mitől érzett késztetést ehhez? Milyen erők alakították? Mi öntötte formába őt? Én is csak egy anon vagyok. Lépj be a világomra! Küzdj velem együtt! Akard azt az új világot, ami most lehetetlennek tűnik, de ha együtt teszünk érte, lehetségessé válik. Vegyük észre, hogy az idegen ellenes gyűlöletkampány és az ördögi agymosás az ismételt és a krisztusi tanokat megcsúfoló gyűlöletkeltés, az agyafúrt politikai sámánizmus, ami biztosra ígérte a terrort, mint a menekülő embereken segítés melléktermékét, két súlyos terror jellegű eseményt is szült a közelmúltban az elkövetők magyarok. Vegyük észre, hogy az állam az igazi terror, és a terrorral riogató kormány az igazi terrorista. A bűnöldözés a bűnözőket védi, és az ártatlanokat börtönzi be. Minden a feje tetejére fordult, most még fontosabb, hogy mi legalább jó helyen álljunk. Itt és most, közösen. Mert nem vagyunk egyedül. Sokan vagyunk, és légiót alkotunk. A szavak ereje felbecsülhetetlen. A szavakban rejlik a lényeg. Aki jól figyel, meghallja az igazságot, fölismeri a sorok közt. Az igazság pedig az, hogy valami kurva nagy baj van ebben az országban. Van itt szabadságtér, szobor és híd. Volt valaha népszabadság is, viszont nincs valódi szabadság és nincs valódi demokrácia. És nem is volt valódi szabadságot, valódi beleszólást, szabad internetet, korrupciómentes, tiszta közéletet, emberbarátságot, szolidaritást és testvériséget. Forradalmi időket élünk, és kötelességünk megtestesíteni az óhajtott változást. Anonimus vagyunk, mint látod, sokan vagyunk, a világon mindenhol jelen vagyunk és idővel még többen leszünk. Kövesd a szíved parancsát! Hamarosan eljön a mi időnk!